По песку тяжело бежать, но за полезно. Слушай, Дэн, давай тебя представим для начала. Кто ты, чё ты? Почему ты? Вы не представляете, кто я. Денис Костенко. Так. 93 -го года выпуска. Сейчас находимся на Бали. Основное место жительства Шанхай. Я тренер по функциональному фитнесу. Учу людей делать новые вещи, которые они хотят. Так. Вот, сегодня хотим провести небольшую интервальную тренировку. 10 под 10. Ты умеешь, конечно, внимание привлечь. А, ну да. Куда едешь? Не, главное не куда, а откуда. Откуда? Ну, могу такое. Бросай свое военное, я тебе довезу. Пацаны, короче, сейчас немного подрабатываю. Э, занимаюсь грузоперевозками. Ну как занимаюсь? Пишу в разные группы в Телеграме на Бали. Кому нужно такси, грузоперевозки. И, собственно говоря, выступаю в роли менеджера. Мне пишут, я пишу своим знакомым индонезийцам, и они, собственно говоря, подгоняют машину, и мы перевозим груз. Сейчас вот стол мы перевозим из э, одного района в другой, и с этого я заработаю копейки, ну буквально копейки, но хотя бы хоть что-то на еду, на водичку, и думаю, что пока, пока нормально. Посмотрим, как дальше видно будет. Хочу вообще собрать денежек на аренду машины, и снять себе тачку и потихоньку здесь таксовать. Дагестанцы дружат с украинцами здесь. Да, я знаю. Это нормальное ощущение, когда ты общаешься с людьми, которых менталитет нормальный. А нас, кстати, о казахах, о казахстанцах отвлекаются люди очень хорошо. И когда я вот даже говорю с Казахстана, ну, русскоязычным, да, они говорят, о, мы любим казахов, кого не встречал, все люди с Казахстана такие порядочные, добросовестные, умные, тактичные, интеллигентные, и мне приятно это слышать. Мне приятно создавать, что я родился в самой лучшей стране мира и с гордостью могу сказать, что я казах, я гражданин Казахстана. Я не забываю свои корни, я не забываю свой родной город, в котором я прожил всю свою жизнь, свою улицу, всех своих друзей. Чтобы вы понимали, я хочу там, поменять паспорт, вообще никогда об этом не задумывался. Да, мне нравится здесь, мне, мне нравится здесь жить, но насчет паспорта нет, нет. Я гражданин Казахстана, и я хочу остаться гражданином Казахстана пока не, <laughs> не сыграю в ящик, поэтому... Возьми в ручки. А вот возьму. Как, куда надо ехать? Куда... Снимай сердце, себя Куда, куда сердце велит? У тебя разработан канал? Ну так, себе. Раньше был разработан, разработано, сейчас просмотры упали. Потому Парни? что, да, ну, потому ну, что люди... со мной э, поднимется, встанет все. Ну... Будет стоять. Вот это приключение. Слушай, знаешь, мне всегда было интересно, у тебя уши горят вечером? От стыда? Нет. Нет. От того, что много пацанов теребонькают на твои видео. Нет, не горят. Ты еще выиграла номинацию порно Оскар в 2019 году. Я сейчас в 2020 году на секундочку выиграла самую престижную э, премию э, лучшая актриса 2020 года в Европе. Прикольно. На секундочку. Прикольно. Так что э, сейчас у тебя есть шансы прикоснуться, так сказать, к прекрасному. И у тебя. Да. <laughs> OnlyFans. Mm -mm. Как ты думаешь, эта соцсеть со временем перегонит Brazzers и остальные платформы, которые есть сейчас на порно? Мне кажется, это разные как бы, жанры. Ну, люди... Бразерс это профессиональная студия, которая снимает, Это как YouTube, видео и голливудские фильмы сравнивать. Ну да, но... OnlyFans ты... это домашнее все равно. Но а тебе не кажется, что сейчас людям, наоборот, интереснее вот такое смотреть? Да, да. да? Ну, короче, когда домашний контент делаешь, то там упор не на качество, а на эмоции. Угу. И людям хочется реальных эмоций. А ты здесь снимаешь его? Ну, вот, да, вчера фотосессия была прикольная. А, фотосессия. Нет, а именно сексом mm. занимаешься? Бежаешь, конечно. А где, где ты мужиков ищешь? Ну, в смысле, или это как Бля, правило? они меня ищут. Ну да, сами прям предлагают, да? М-м-м. Прикольно. Mm Нет, с мужчинами я <clears throat> снимаю только если откликается. Так в основном с девочками. А со мной бы сняла? Нет, ну можно, в принципе. Там просто в зависимости от того... Все нормально? Mm не ну, подумаю. А можешь сейчас обнажиться? Могу. А, хотя... а, а полное видео э, мои подписчики увидят тебя на OnlyFans. Я оставлю ссылку. И они да. посмотрят это полное видео. И в контакт мы зальем, давай. что такая ситуация была. Женщина тут тренируется, лет 40. Ну, неплохо выглядит, симпатичная такая. Ей тренера рассказывает, говорит, вот пацанчик, типа хорошо дерется, а я еще как раз э, с ноутбуком сижу, вот это видео монтирую, ну, прошлое видео, она смотрит, такая, бля, как она начала пухтеть, вот видит, такая, можешь тут сфотографироваться? Я тогда стою, смотрю на нее, думаю, бля, угомонись, ты че, ёпта. Касаемо Джеки Чана, помните, в моих э, первых выпусках, как я потерял дом, был Джеки, который, ну, который меня подобрал, который меня кормил, который э, меня поил. Ну вот помните последний раз, когда мы встречали его отца? Where's my brother? Hello. Yeah. Мы должны были поехать домой и лечь спать. Сейчас подъезжаем уже к дому, и я буду спать, я очень устал. Он придумал какую-то проблему, что оказывается это не он босс этого всего места, где, он, э, где, где мы живем, то, что он там просто снимает комнату, и у него сейчас проблемы, и нам нужно съехать, ему нужно съехать, мне нужно съехать. Типа машина не его, все не его, и как-то он так технично струлил, что мне пришлось э, в 12 часов ночи ехать одному на пляж. Сидел вчера на пляже, такой думаю, пиздец, почему так все ебано, сука, бля, я убогий там. Кудуме, слышь, остановись, пацан, Ты год назад, сука, мечтал жить на этом месте и допускал тот факт, что будешь ночевать на пляже, и ты себе говорил, да буду жить на пляже. И, сука, и ты сейчас сидишь, бля, и ноешь, 200 миллионов человек только в одной России мечтали бы быть сейчас на твоем месте. Просто, сука, сидеть и слушать звуки океана. Зачем ты сюда приехала, как долго хочешь э, прожить здесь? Хочется создать семью здесь. Э, не на своих правилах, она а больше влиться в коллектив местный, скажем так, и привнести что-то, усовершенствовать в этой стране. То есть улучшить экологию, к примеру, там, э, помочь развитием какие-то инженерные э, технологии, развития и прочее. То есть, ну, скажем так, поднимать уровень осознания местных, чтобы было не просто как ну, скажем так, чтобы не было просто так потребляцкое либо потребительская стиль жизни, а именно как жизнь для того, чтобы усовершенствовать что-то, э, привносить что-то полезное, возможно, сделать э, какие-то, скажем так, более доступной медицину, как минимум, потому что здесь медицина по цене, как в Америке, как, к примеру, э, но качество немного ниже. тебе часто говорят, что я на тебя не дрочил? Да, вот буквально 30 минут назад говорили. Серьезно? Даже, может быть, не дрочили. <laughs> Ну что, да, мне просто, я такая, я на это смотрю, мне такой фетиш, мне нравится. Мне как-то грустно, я захожу и смотрю, сколько у меня просмотров на видео, как, э, я думаю, неужели столько энергии в мире люди дают э, мой цветный образ. И меня это очень сильно мотивирует, заводит, мне это очень нравится. Но Некоторым же девушкам будет э, ну, неприятно это. Есть, есть такие у меня знакомые актрисы, которые там ни соцсети не ведут, они максимально просто делают свою работу на экране, получают деньги, и их не интересует эта э, часть да. Э, развития. Но, ну, а, а если у тебя любимая порно-актриса, на которую, ты, на которую ты смотришь и говоришь, о, вот она секси? А, да, да. Я мечтаю снять с Абеллой Денджер. Короче, я, я знаю такое. Тоже. А, самый прикол, что мне уже предлагали с ней сделать съемку. А, в Европу ее звали посниматься для этого продакшена, но она какой-то жесткий день заломила. Я говорю, ребят, давайте я бесплатно сниму с ней, еще вам доплачу. Давай вот, вот сейчас в режиме онлайн, как полицейские отреагируют на порно-актрису. Сможешь? Я тебе вставлю Ты... микрофон. <clears throat> Вставишь? О, да. Куда? Сколько у тебя мужиков было за твою жизнь? В сексе? А мальчики считать? И мальчики, и девочки. Некоторые просто еще Я не считала. Ну, примерно. Ну, вчера сколько было? Я не помню, как его зовут. Что у тебя? Ты считаешь? Для меня показатель, сколько девушек было удовлетворено. Экскурсия. Давно здесь живешь? А, три единицы, Я продлила недавно. Так у вас тусовки каждый день здесь? Нет, я вообще обычно домой не привожу. Лучше где-то, с кем-то как-то. А где все люди? А зачем тебе лишние глаза? Просто видали, как на изи я пришел? Камеру мою хочешь урвать, я тебе, блядь, урву, подонок. Кстати, знаете, вот есть такая большая проблема наших туристов. Наши девчонки сюда приезжают и на байках начинают селфи делать, фотографируются там 500 сторис. И в этот момент что делают индонезы? Просто едут на байках, особенно кто в этой теме, срывают телефон и просто в точку. Поэтому будьте аккуратны вообще, когда приезжаете в азиатские страны, эта тема очень-очень распространенная. Города тащит физикой, но тащит духом. сейчас я понимаю, что какой нахер бой вообще. У меня функционалка просто на уровне, я не знаю, мужика, которому 58 лет. I'm a rocket back. Пацаны, ну, наверное, уже по традиции буду вам показывать приоритетные машины. Попробуйте угадайте, что я сейчас вам покажу. You like this is car, bro? You like this is car? Of course. You want? I want, but I cannot buy car like this one. For Indonesian is expensive car? Yeah, I think so, but I don't know the price, how much the price. Okay. Ну что, пацаны, показываем. BMW e 38 с обвесами Альфина. Просто идеальнейшее состояние. В, идеальном, в идеальной краске, покрашена, свежекрашена. И у нее 4 трубы. Обалденная. Темно, не могу всю показать, но это персик, просто персик. Их таких тут очень много. Вот второй кузов, они с Джакарты приехали. Но ну, она чуть такая под, подушатанная, но все равно. И блатные номера у нее стоят, всего лишь две цифры. 11. Прикольно. И вот здесь вот уже троечки стоят. Знаете, так как-то непривычно смотреть на Беху с правым рулем. Но ну, это порнуха какая-то вообще. Я сейчас э, буду ощущать то, что ощущают порнооператоры. Как они ну, вообще себя ведут я... в этот момент? Не знаю, но они как-то спокойно. Они говорят, да? что их, у них после э, Через съемок профдеформации. Поверните налево. Серьезно? Так. Нет, сделай это эффектно как-нибудь, как ты вот привыкла это делать. Почему? Один раз. Но ну, мы же, мы же уже пообещали подписчикам. Хочу пойти в душ сейчас, покушать. Одну минутку. Полежать в а, кровати. А, а, они мне не простят, если я тебя сейчас не дожму. Слушайте, вы там... Простите его. Нет, нет, пойдем. Что ты с ним обычно делаешь? все, что захочу. Он же не может ответить, у него даже рук нет. Ну и член, к сожалению. Это, короче, ребята, э. это Бали. Это так, такой балийский движ. Просто возле банкомата встретились, э, <laughs> прокатились немножко, от полицейских попрятались. А теперь вот э, такое. Теперь мы можем вместе пойти душ принимать, да? Так, ребята, кто хочет увидеть полное видео, ссылки будут в описании освежилась. А вообще есть один большой плюс жить на пляже, то что ты постоянно находишься вот в такой атмосфере. Сейчас вам покажу вообще, какую игру я сейчас сижу и наблюдаю. А вообще, конечно же, из-за вот такого наипрекраснейшего заката. ложишься спать, вот эти вот звуки моря тебя ласкают. Ты просто спишь как младенец. А потом <laughs> долбанные собаки начинают гавкать, и ты просыпаешься. Ладно, увидимся с вами совсем скоро. Лайк и дизлайк по желанию. Если ты еще не со мной, подпишись на мой канал, залетай в мою обойму. И не забудь поставь колокольчик. И твоя подписка самая лучшая поддержка моему каналу. Увидимся с тобой совсем скоро. Пока-пока.